pegada de vaqueiro Fala, cantor Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha aqui que apagou as fotos dele com você E ultimamente só tá postando frase de pele Linda desse jeito não merece um não Se ele te deu fora vou te dar meu coração Casou certinho carente, eu doido pra dar carinho Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Facilite sofrer enquanto você se diverte uh, uh, uh. Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é dois, oi, oi, ele é dois E facilite sofrer enquanto você se diverte uh, uh, uh. eu valorizo Oi? Carlos cantou Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou a sorte dele com você E ultimamente só tá postando frase de peito Ainda desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora vou te dar meu coração Casou certinho Você carente e eu doido pra dar carinho dessa bad Eu sou a vingança que seu ex Seu ex ele é um doido <laughs> E faz ele sofrer enquanto você se diverte uh, uh, uh, uh. Oi, sou a vingança que seu ex Dois a adultos e um podem fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte uh, uh bora Felipe, toda a galera do Ip Zona Rural. Pegada de vaqueiro.